Guys welcome back to our channel mass prank और गाइस हम लोग आपकी डिमांड पर बॉक्स रैपिंग का एक न्यू पार्ट लेकर आ चुके हैं आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ गया वाला पुराना वीडियो लेकर तो लेके आ गया तो वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक मारो शेयर करो और चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर घंटा को ऑल में कर दो तो मिलते हैं हम लोग वीडियो में तब तक के लिए bye no no no no to cut me off. Think that I could never that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger. अरे कोई है? अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहाँ बंद कर दिया और निकालो, निकालो मुझे वहाँ से। <laughs> He tried it. <laughs> हो रहे आइए आइए डेढ़ सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ भैया चप्पल लियो जा भोसड़ी के आए आए आए मत करे बच्चों लोग काय करते तुम लोग काय किया तो जान पहचान का है क्या नहीं क्या क्या आरामी लड़का कितना आरामी लड़का ऐसा कोई करता है बताओ ऐसा लड़का लोग है बोलेगा नहीं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे भाई छोड़ दे गुस्सा कर रहा है गुस्सा कर रहा है गुस्सा कर रहा है अच्छा अच्छा वीडियो ले भाई कैमरा मैन वही को मार हो जाएगी भाई वीडियो बना रहा है भाई वही को मारो बंगला कितने हजार है थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो लाइक मारो शेयर करो चैनल में चलो सब्सक्राइब करो घंटा को ऑल में कर दो गाइस वीडियो को इतना होता तो शेयर करो यार चला दो चाचा चाची नाना मामी मामा मामी दुबई भी पहुंचा देखो फोटो में दुबई का <laughs> तो मिलते हैं नेक्स्ट तब तक के लिए बाय